बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ इन दिनों इंग्लैंड में नया साल एंजॉय कर रही है इंग्लैंड में एंजॉय कर रही कैटरीना की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है इसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना एक वीडियो शेयर किया है इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड की जबरदस्त ठंड में कैटरीना अपनी बहनों के साथ समुद्र में डुबकी लगाकर एंजॉय कर रही है जीरो डिग्री तापमान में लोग घर से निकलने से पहले सोचते हैं लेकिन कटरीना और उनकी बहनें तो इसमें एंजॉय कर रही हैं ये वीडियो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है